-hmm. Ta moyenne générale, c'est moins de 10. Bien, bien, bien, bien, bien. En mathématiques, t'as même pas 6. Bien, bien, bien. Tu es nul, tu ne sais rien faire. Hein.